Բարև ձեզ։ Երբ մենք գրում ենք մի հատ մեծ պրոյեկտ, որտեղ որ կա հարյուրավոր, եթե ոչ հազարավոր տողեր JavaScript-ի, այդ ամենը դնել մի հատ մեծ JavaScript ֆայլի մեջ բավականին անհարմար է։ Մանավանդ, եթե մենք աշխատում ենք ուրիշ ինժեներների հետ։ Ավելի տրամաբանական է, որ այդ կոդը մենք բաժանենք տարբեր ֆայլերի մեջ, որոնք ոնք մենք նաև կարող ենք դնենք առանձին պապկաների կամ directory-ների մեջ, հա, սիրուն դասավորենք, դա որպեսզի ավելի հեշտ լինի այդքան կոդի հետ աշխատել։ Հիմա JavaScript-ում ինչպես դա կարելի է անել։ Օգտագործել մոդյուլներ։ Ուրեմն ամեն այդ առանձին ֆայլը կարելի է կոչել module։ Ինչպես դա կարելի է անել։ Ուրեմն նայեք, Այս օրինակում ուրեմն ես ստեղծել եմ մի հատ սովորական project, մի հատ directory, որի մեջ դրել եմ index.html file եւ index.js file։ Index.html file-ը ունի standard HTML-ը Եվ ունի script tag, որը հղում է դեպի այդ index.js-ը, որ ես ստեղծել եմ։ Index.js-ը ընդհանրապես ասում է console.log hi, okay? Այս բանը շատ པարզ է։ Դենց որ եկեք սա աշխատացնենք, ես կօգտագործեմ live server-ը։ Եվ քանի որ մենք console-ում ենք դա գրում, դա միայն կարող ենք տեսնենք, եթե մենք բացենք DevTools-ը, ահա, խնդրեմ, բացեցի, եկեք մի հատ refresh անենք, ահա, խնդրեմ, գրել է hi, չէ՞։ Okay, այսքանը կարծում եմ པարզ է։ Հիմա որպեսի մենք ասենք ոնց որ browser-ին, որ image-այլոց is index.js-ը սովորական JavaScript file չէ, այլ module է, մենք պետք է անենք այսպես, type module։ Հիմա, ինչ նկատի ունեմ module, ինչով է տարբերվում module-ը սովորական JavaScript file-ից։ Դե մի քանի պատճառով, բայց ամենապարզ, ամենավառ օրինակը նա է, որ երբ որ որևէ JavaScript-ը module է, ինքը աշխատում է strict mode-ում։ Okay։ Եթե հիշում եք, սովորական, երբ որ JavaScript-ը ենք գրում, մենք կարող ենք որոշել կամ գրենք use strict mode տեքստը դնենք վրա, որ նշանակում է կոդը կաշխատի strict mode-ում մեջ, կամ եթե չենք դնում, չէր աշխատում strict mode-ի մեջ։ Բայց module-ները միշտ strict mode-ում են աշխատում, okay։ Դա օրինակ է, որ նշանակում է, որ մեր կոդը աշխատում է մի քիչ ուրիշ ձևով։ Հետևաբար մենք պետք է ասենք browser-ին, որ այս ֆայլը module է, եւ օգտագործելու է ուրիշ մոդյուլներին, ուրիշ ֆայլերին։ Okay, հիմա ինչպես կարելի է ստեղծել մի հատ ուրիշ ֆայլ եւ իրեն իրեն իր մեջի ինֆորմացիան օգտագործել ստեղ։ Նայեք։ Ուրեմն ստեղծում եք մի հատ նոր ֆայլ, օրինակ hello.js այսպես եւ եկեք այստեղ ստեղծենք մի հատ ֆունկցիա, function say hi, օրինակ, որը թողանի console.log hello armenia։ Օրինակ sense բան, հա՞։ Հիմա ինչպես կարող ենք անենք, որպեսզի այս ֆունկցիան հասանելի լինի այս ֆայլից դուրս։ Որպեսզի նա հասանելի լինի, մենք պետք է իրեն export անենք։ Ոնց ենք անում դա, գրում ենք ստեղ export, այդքան բան, շատ բարձ։ Հիմա index.js-ում, որպեսի օգտագործենք մենք այս ֆունկցիան, մենք անում ենք հետևյալը, նայեք։ Ասում ենք import, այսինքն քաշում ենք բացում ենք այն խուճուճ փակագծերը եւ իր մեջ գրում ենք անունը այն բանի, որը մենք ուզում ենք քաշենք։ Դե այս բանին մենք ուզում ենք say hi ֆունկցիան, չէ՞, նենց որ գրում ենք say hi, շատ բարձ։ Հետո գրում ենք from որտեղից եւ ճակերտների մեջ գրում ենք ճանապարհը դեպի այն ֆայլը, որի մեջ say hi-ը գտնվում է։ Դե ճանապարհը կամ path-ը դա կարող է լինի sense hello.js։ Չէ՞ մենք իմիջիայով այստեղ նաև կարող ենք անենք get/hello.js, get նշանակում է սկսում ենք հիմիկվա papկայից կամ հիմիկվա directory-ից եւ հետո եւ հետո գնում ենք hello.js եւ այդ ֆայլը քաշում ենք եւ այդ ֆայլի մեջից մենք քաշում ենք say hi ֆունկցիան այդքան բան հիմա այդ say hi ֆունկցիան մենք կարող ենք օգտագործենք օրինակ իրեն կարող ենք կանչենք այդքան բան save ենք անում եւ ահա խնդրեմ ստեղ գրում է hello armenia էլի եմ e նշում ունենք index.html որին մենք ունենք script tag, որը հղում է դեպի մեր index.js ֆայլը։ Մենք browser-ին ասում ենք, browser ջան, սա սովորական JavaScript ֆայլ չէ, սա module է։ Հենց որ հարգի այդ փաստը, աշխատացրի իրեն use strict mode-ում, հա, եւ եթե ինքը որևէ բան import անի, խնդրում եմ գնա եւ այդ ֆայլն է քաշի, որպեսզի նա կարողանա իր մեջի ինֆորմացիան օգտագործի։ Okay։ Դա էս էս է։ Հետո մենք մտնում ենք index.js-ի e մեջ, որը ասում է import, ասում է մենք ուզում ենք այս մասնիկը այս ֆայլի մեջի։ Okay։ Այսինքն browser-ը, երբ որ այս JavaScript-ը կարդում է, ասում է, «Ա, okay, ես այս ֆայլը պետք է նախ եւ առաջ քաշեմ» քաշում է, եւ հետո իր մեջից քաշում են դուրս say hi ֆունկցիան, որին մենք հիմա կարող ենք օգտագործենք։ Okay։ Հիմա Բացի ֆունկցիայից մենք կարող ենք ցանկացած ուրիշ բան էքսպորտ անենք։ Օրինակ կարող ենք մի հատ constant էքսպորտ անենք։ Ինչպես ստեղծենք constant, դե const, չգիտեմ, pi, օրինակ, թող լինի 3.14, չէ՞։ Սա մենք կարող ենք էքսպորտ անենք։ Export, այդքան բան։ Հիմա այդ s pi-ը հասանելի է ստեղից։ Մենք կարող ենք ասենք հիմա ստորակ այդ pi։ Հիմա մենք ունենք եւ say hi-ը, եւ pi-ը։ Օրինակ եկեք console.log անենք pi-ին։ Pi-ի արժեքը։ Խնդրեմ հիմա say hi-ը գրեց hello Armenia եւ pi-ը դա 3.14, չէ՞, 3.14։ Ամ Okay, շատ լավ։ Էլ ինչ կարող ենք export անենք։ Դե էլի, ցանկացած բան, մենք կարող ենք export անենք class dog, որը թող ունենա մի հատ woof ֆունկցիա, որը թող console.log անի woof woof։ Սա նույնպես մենք կարող ենք import անենք մյուս կողմից, այսինքն ստեղ գրենք dog, իր անունը, չէ, եւ ստեղ հիմա կարող ենք ասենք new dog, օրինակ, չէ, const d եւ հետո ասենք d.woof։ Եվ ահա, խնդրեմ, հիմա սա արեց hello armenian, սա pie-ը 3.14 է եւ ստեղծեց ուրեմն այս կլասը օգտագործելով ստեղծեց ինք մի նոր շունիկ, շունիկի object, որը ունի woof ֆունկցիան, որը երբ որ կանչեցինք, ստացանք woof woof Okay, հետաքրքիր է։ Այսինքն մենք ստեղից կարող ենք տարբեր մասնիկներ էքսպորտ անենք։ Հիմա, ինչի է պարտադրում մեզ, որպեսի մենք նշենք ինչ ենք ուզում էքսպորտ անենք, որովհետև կարող է ուրիշ ֆունկցիաներ ստեղ լինեն, որ մենք չենք ուզում էքսպորտ անենք, որը ներքին մեր կուխնյանն է, հա։ Այսինքն պատկերացրեք, մենք ունենք մի հատ փոփոխական, օրինակ, let a, որ թող լինի 3, որը ինչ որ օգտագործում ենք ինչ որ մեր գործողության մեջ, բայց մենք չենք ուզում, որ իրենից դուրս այդ փոփոխականը հասանելի լինի։ Okay, ուրեմն Իրան ընդամենը export չենք անում։ Բայց այն ինչ որ մենք ուզում ենք, որ դրսից երևա, մեր API-ը, application programming interface-ը, հա, որի միջոցով կարելի է խոսալ դրսից դեպի այս ֆայլի ներքին կուղնյայի հետ, այդ դա մենք export ենք անում։ Okay, որպեսզի նա հասանելի լինի իրենից դուրս։ Հիմա, էլ ինչպես կարելի է export անել։ Դե մի վարիանտը էլի եմ ասում, ուղղակի կողքը դնել export։ Այդքանը բարձր է։ Էլի վարիանտ կա, նայեք ստեղ, եկեք այս ամենը հանենք, նայեք ոնց կարող ենք անենք, մենք տակը կարող ենք գնենք export, բացենք և պագենք խուջուջ պագագծերը և իր մեջ նշենք են ամեն ինչը, որ մենք ուզում ենք export անենք, այսինքն ուզում ենք export անենք say hi-ը, ուզում ենք export անենք pi-ը և ուզում ենք export անենք շունիկին, dog class-ի, չէ, այդքան բան, save ենք անում և նույնպես այս ամենը հասանելի այստեղ և իհարկե ամենը աշխատում է։ Okay։ Էլ ինչ կարող ենք անենք։ Նայեք ստեղ։ Ուրեմն ստեղ մենք նաև կարող ենք ասենք export default okay եւ ինչու էլի ինչ որ մի բան եկեք export անենք մի հատ function foo որը թողանի console.log foo ինչ որ սա մի բան կարևոր չի okay սա ինչ է ուրեմն նայեք երբ որ մենք գանք ստեղ եկեք այս ամենը ջնջենք այս բանին Մենք կարող ենք ասենք import, հետո ստեղ դնենք որևէ անուն, կապ չունի, եկեք գրենք հոպար։ Այս հոպարի արժեքը ինչ է։ Հոպարը կընդունի այն արժեքը, որը export է արած այս ֆայլից որպես default։ Okay։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ այս պարագայում is ֆունկցիան կգնա եւ կմտնի հոպարի մեջ։ Այսինքն հիմա մենք կարող ենք կանչենք հոպար հոպարին, որը իհարկե ընդունել է այդ ֆունկցիայի արժեքը եւ ահա ստանում ենք ֆու։ Հիմա մենք նաեւ կարող ենք հիմա էս էլ ենք էքսպորտ արել, default-ն էլ ենք էքսպորտ արել, չէ՞։ Ինչպես կարող ենք ստանանք եւ default-ը եւ այս մնացածը։ Այսպես, նայեք։ Հոպարը գրեցինք, չէ՞։ Ստորակետ, բացում ենք փակագից, այդ խոճիչ փակագծերը եւ նշում ենք այն ինչ որ մենք ուզում ենք, ասենք թե say hi ֆունկցիա ենք ուզում, չէ՞։ Այդքան բան, հիմա այս սա ընդունել է default արժեքը, այսինքն այս սա, իսկ say high-ը ընդունել է say high-ին, որը այս ֆունկցիան է, չէ՞։ Okay, հիմա իրենց կարող ենք օգտագործենք, օրինակ հոպանին կարող ենք կանչենք եւ say hi կարող ենք կանչենք։ Խնդրեմ, foo եւ hello Armenia, okay։ Okay, ուրեմն մենք գիտենք ինչպես կարելի է ուրեմն ստեղծել առանձին մոդյուլ, ինչպես կարելի է export անել կամ նենց անել, որպեսի իր ներքին ինչ-որ մասնիկները հասանելի լինեն այդ ֆայլից դուրս, export անելով, կարող եք export անենք կամ միանգամից հենց կողքը գրելով export, կամ ստեղծել ամեն ինչ ինչ որ մենք ուզում ենք, հետո ուղղակի առանձին գրել export եւ նշել այդ ամենը, որ մենք ուզում ենք export անենք։ Մենք նաեւ կարող ենք export անենք այսպես ասած default արժեք, որը որը իհարկե հասանելի է այստեղ, որպեսի եթե ուղակի ինչ որ անուն գրենք, դա կընդունի default-ի արժեքը, եթե խոճուճ բաների մեջ տնենք, փակագծների մեջ տնենք, այդ ժամանակ արդեն անուններ ենք նշում եւ այդ արժեքները մենք կստանանք։ Եթե իհարկե իրենք export արած են։ Ուրեմն նայեք, ստեղ եկեք dog-ին export չանենք։ Եթե մենք հիմա փորձենք dog-ին ստեղից վերցնել, save անեմ։ Տեսակ, error է տալիս, ասում է հոպ, dog-ը export արած չի, դու իրավունք չունես իրեն կարդալու։ Okay։ Նենց որ մենք միայն կարող ենք կարդանք ստեղից եւ իհարկե որպես default արժեք, այն նա ինչ որ export արած է։ Որպես default, օրինակ եթե default չանենք, եկեք հոպարին պահենք։ Սա կաշխատի, չէ՞։ Եկեք default-ը ջնջենք, այս default export-ը ջնջենք։ Տեսա՞ք, error է տալիս, որովհետև մենք փորձում ենք ստանալ default արժեքը եւ դնենք ստեղ, բայց default արժեք export արած չկա, հետեւաբար մենք ստանում ենք error։ Եթե իրեն head բերենք, ա հիմա արդեն հարթ ամեն ինչ աշխատում է։ Եվս դետալ։ Պատկերացրեք մենք say hi անունով մի հատ ուրիշ local s մեր կոդի մեջ մի հատ ուրիշ ֆունկցիա ունենք։ Օրինակ function say hi, որը ասում է ուրիշ բան, ինչ որ console.log hello world, ինչու չէ, okay, Հիմա, եթե ես save անեմ, բնականաբար սա error է տալիս, ինչու, որտև ասում է, հո, դուք արդեն ոնց որ անուն նշել եք ստեղ, այն անունն է այն ֆունկցիայի, որը այս ֆայլի մեջ էր, հետո մի հատ է local, մի հատ ուրիշ անուն ունեք, եւ սա հակասում է իրար։ Կամ երկրորդ տարբերակ, պատկերացեք մենք ունենք երկու տարբեր մոդյուլներ, բայց երկուսն էլ export են անում ֆունկցիա, որը ունի նույն անունը այդ ժամանակ խնդիր է առաջանում, չէ՞, բա որը ինչու եւ JavaScript-ը բնականաբար error է տալիս։ Նայեք ինչպես կարող, ինչ կարող ենք անենք։ Մենք կարող ենք ասենք IS say hi-ը ես ուզում եմ, բայց քանի որ say hi-ը արդեն ես ուրիշ ձևի օգտագործում եմ, ես ուզում եմ այս say hi-ը մտնի մի հատ ուրիշ անունի մեջ։ Օրինակ Պողոս։ Պողոսի մեջ։ Save-ը ման։ Հիմա կաշխատի։ Հիմա ինչ է կատարվում։ Հիմա այս պարագայում դե ես ունեմ իմ local say hi ֆունկցիան, որը ասում է hello world, չէ՞, այդ նորմալ է։ Իսկ այն say hi ֆունկցիան, որը ես ստանում եմ hello.js-ից, այսինքն i s ֆունկցիան։ Ես իրեն քաշում եմ, import անում եմ իրեն, բայց իրեն դնում եմ մի հատ ուրիշ, իրեն ոնց որ տալիս եմ մի հատ ուրիշ անուն այս ֆայլի մեջ, որը Պողոս է։ Հետևաբար հիմա ISA hi ֆունկցիան մտնում է Պողոսի մեջ, այսինքն ես կարող եմ հիմա կանչեմ Պողոսին, Պողոս, մի ռոպե, ահա, սենց, Պողոս և ահա խնդրեմ ես տանում եմ Hello Armenia, հիմա ես ունեմ մի հատ say hi, որ ասում է Hello World, դա սա է, և Պողոսը, որը իհարկե ընդունել է say hi ֆունկցիան, որը այս ֆունկցիան է, որը էքսպորտ է արած այստեղ, հետևաբար նա հասանելի է, Ես այ իրեն որ կանչում եմ, ստանում եմ hello Armenia։ Okay։ Հույսով եմ այս քանը པարզ էր։ Հիմա մի հատ խնդիր կա ստա։ Նայեք։ Իրականում, այո, ամեն ինչը սենց hard աշխատում է, ոչ մի խնդիր չկա, բայց ինչպես է սա աշխատում։ Երբ որ մենք ուրեմն ասում ենք, որ ուրեմն մենք օգտագործելու ենք module-ներ եւ browser-ին ասում ենք, սրանք module են, type module։ Browser-ը ասում է, okay, ինքը քաշում է այս ֆայլին, այս ֆայլին, Հետո ուսումնասիրում է իրեն եւ ասում է, «Okay, իրեն պետք է այս hello.js ֆայլը»։ Հետո գնում է այդ hello.js-ին է քաշում։ Քաշում, ի՞նչ նկատի ունեմ քաշում։ Դե հիշեք, որ սա կայք է։ Հետևաբար այս ամեն ինչը գտնվում է մի հատ ուրիշ համբյուտերի վրա, ինտերնետում, չէ, ինչ որ web server-ի վրա։ Իսկ օգտագործողը այս ամեն ինչի օգտագործում է browser-ի մեջ լրիվ ուրիշ համբյուտերի վրա։ Այսինքն, երբ որ նա գրում է ինչ որ մի հասցե, այդ HTTP get-ը, ոնց որ այդ path-ը, այդ խնդրանքը, որ ես ուզում եմ ինչ-որ մի բան, գնում է հասնում է այդ web server-ին, այդ web server-ը հետ է ուղարկում այս index.html-ը։ Browser-ը սա կարդում է, ասում է մի րոպե, հոպ, սրան այս HTML-ը պահանջում է այս ֆայլը, index.js ֆայլը։ Նորից գնում է, խնդրում է index.js ֆայլը server-ից, որը այդ index.js-ի JavaScript-ն է ուղարկում։ Հետո իրեն է ուսումնասիրում։ Ասում է, հոպ, այս ֆայլը պահանջում է այս ֆայլին գնում է նորից server եւ իրեն է բերում։ Հիմա պատկերացրեք մենք ունենք մեծ ծրագիր։ Այսինքն մենք ունենք ֆայլեր, որոնք որ պահանջում են ուրիշ ֆայլեր, որոնք որ պահանջում են ուրիշ ֆայլեր։ Այդ ամեն ինչը սենց հատ-հատ քաշելը բնականաբար կտևի պոտենցիալ բավական երկար ժամանակ, չէ՞։ Որ նշանակում է, որ մեր ծրագիրը, մեր application-ը բավականին երկար կտևի, միջև ինքը արթնանա եւ ինչ որ գործ անի։ Այսինքն մարդիկ պատկերացեք, դուք մտնում եք facebook.com եւ պետք է, չգիտեմ, 8 վայրկյան սպասեք, միջև ինքը բոլոր այդ ֆայլերը <laughs> քաշի, հարյուրավոր, եթե ոչ հազարավոր ֆայլերը քաշի, միջև ինքը աշխատի։ Բնականաբար դա օպտիմալ չէ։ Նենց որ արժի այս ֆայլերը, այս մոդյուլները նախորդ կպցնել իրար ինչպես կարելի է այս մոդյուլները նախորդ կպցնել իրար եւ երբ որ մենք ուղարկում ենք web server-ը ուղարկում է browser-ին, ամիջապես բոլոր ֆայլերը արդեն իրար կպցրած ուղարկի, ոչ թե հատ հատ հատ։ Նայեք ստեղ։ Որպեսի մենք այս մոդյուլները կպցնենք իրար, մենք օգտագործենք մի հատ ծրագիր, որը կոչվում է Webpack, okay? Webpack ծրագիրը օգտագործելու համար մենք նախ եւ առաջ պետք է install անենք Node.js ծրագիրը, որը իր հետ կքաշի NPM ծրագիրը եւ NPX ծրագիրը։ NPX-ը NPM-ը հնարավորություն է մեզ տալիս ինչ որ պրոյեկտներ քաշել եւ իրենց օգտագործել։ NPX-ը էլի պրոյեկտը քաշում է, բայց ամիջապես աշխատացնում է իրեն եւ ջնջում է։ Հետևաբար install անել կամ հետո իրեն պահել, ջնջել եւ այլն մեզ պետք չի։ Այսօր մենք կօգտագործենք npx ծրագիրը։ Որպեսզի օգտագործենք այս ամեն ինչը, մեզ պետքա command line interface որը եթե Mac-ում եք կարելի օգտագործել terminal կամ git bash, եթե Windows-ի վրա եք, կամ դուք եթե Visual Studio Code եք օգտագործում, ինքը իր մեջ ունի terminal։ Մենք կարող ենք գնանք view եւ բացենք այս terminal ծրագիրը։ Եվ ահա, ստեղ մենք ունենք մի հատ command line interface։ Okay, ուրեմն մենք օգտագործենք npx ծրագիրը, ուրեմն որպեսի մենք աշխատացնենք webpack ծրագիրը։ Okay, հիմա եթե մենք enter անենք, մենք ամիջապես տեսնում ենք, որ խնդիր կա։ Ասում է հոպ, մի րոպե, մեզ պետք է մի հատ file, որպեսի, որը մեզ կասի, ինձ կասի, որ որ ֆայլն եք ուզում, որ ես որ module-ն եք ուզում, որ ես compress անեմ, եւ հետո այդ որ compress անեմ, որտեղ գրեմ այդ նոր compress արած ֆայլը, հա, որ անունով, որտեղ, որ directory-ի մեջ։ Հենց ու այդ ամենը մենք իրեն պետք է ասենք։ Որպեսի դա ասենք, մենք ստեղծում ենք մի հատ նոր ֆայլ, որ կկոչենք webpack.config.js խմբան։ Եվ իր մեջ դնում ենք հետևյալ կոդը։ Սաղակի copy paste արեք եւ եկեք ուսումնասիրենք ինչ է իր մեջ կատարվում։ Path դա մեզ օգնում է, որպեսզի մենք որոշենք ճանապարհը, հա, Ստեղ ասում ենք, որ entry, այսինքն որտեղից ենք մենք ուզում, որ ինքը սկսի compile կոմպրեսացնել մոդյուլները։ Այսինքն մեր ամբողջ ծրագիրը սկսում է index.js-ից, չէ՞, հետո index.js-ը ուզում է ինչ-որ ֆայլերին, օրինակ hello, որը հետո կարող է ուզենա ուրիշ ֆայլերին, հետո ուրիշ ֆայլերին, բայց այդ ամեն ինչը ոնց որ սկիզբ ունի, չէ՞։ Այս այդ ֆայլն է, որը սկիզբն է։ Այ այդ ծառի, եթե կարելի է այդպես պատկերացնել output, թե որտեղ է ինքը այդ կոմպրեսացրած այդ ֆայլերը գրելու file name and file file-ի անունը, որի մեջ նա կգրի, եւ path դա path է and papkain, դեպի and papkain, որի մեջ ինքը այդ նոր ստեղծած ֆայլը կդնի։ Այս underscore dir-name-ը դա հիմիկվա path-ն է։ Path-ը ճանապարհը դեպի հիմիկվա papkai։ Այսինքն մենք ասում ենք հիմիկվա papkan, որը սա է, իր մեջ ստեղծի մի հատ ուրիշ papka, որը կոչվի dist, եւ իր մեջ դիր մի հատ ֆայլ, որը կոչվում է main.js այդ main.js-ի մեջ ինքը կդնի եւ hello.js-ը, եւ index.js-ը, եւ պոտենցիալ ցանկացած ուրիշ մաջո, որը հղված է այդ մեր index.js-ից, հա? Այսինքն index.js-ը հղում է ուրիշ ֆայլերին, նրանք հղում են ուրիշ ֆայլերին, ինքը այդ ամեն ինչը բերում հավաքում է եւ կպցնում է մի հատ ֆայլի մեջ։ Դենց որ եկեք սա save անենք եւ ստեղ նորից կանչենք npx webpack Եվ ահա խնդրեմ ստեղծվում է մի հատ papka կամ մի հատ directory dist, որի մեջ կա ուղիղ մի հատ JS file main։ Հիմա եթե իրեն բացենք, ինչպես տեսնում եք, ինքը մի քիչ sense խուճուճ է, բայց ինչ է սրա արդյունքը, որ ինքը այդ ամենը վեցել է եւ կպցրել է իրար։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ հիմա մեր index.html-ից մենք կարող ենք մեր source-ը նախ այս type module-ը հանենք, source-ը փոխենք դեպի այդ JavaScript file-ը, այսինքն dist dist/main.js, չէ՞, Եվ հիմա եթե սա save անենք, Սա նույնպես աշխատում է, ինչպես տեսնում եք, տեսնում եք hello, hello world, hello Armenia, չէ, ամեն ինչ աշխատում է։ Բայց եթե մենք բացենք ուրեմն մեր network tab-ը, ուրեմն network tab-ը, հեսա։ Եկեք սենց անենք, մի րոպե, մի քիչ մեծացնեմ։ Ահա, եկեք մի հատ refresh անեմ։ Ահա, Այս WS-ը այդ live reload-ի մասնիկն է, սրա մասին մի մտածեք, ինքը նայեք ինչ է քաշում, ընդհանրապես քաշում է մի հատ index.html, որը մեր index.html-ն է, չէ՞։ Եվ մի հատ էլ JavaScript file, ուղակի մի հատ։ Ինքը չի առանձին քաշում index.js-ը, հետո առանձին քաշում hello-ն եւ պոտենցիալ առանձին քաշում լիքը ուրիշ մոդյուլներ, այլ ընդամենը այս մի հատ մոդյուլը, որի մեջ կա այդ ամեն ինչը կպցրած իրար։ Okay։ Ամ օրինակ ստեղ որտեղ է, օրինակ hello world-ը սա է, տեսնում եք, այս ֆունկցիան say hi-ը ստեղ է եւ այլն այդքան բան, այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք կարող ենք մեր JavaScript կոդը բաժանենք առանձին ֆայլերի, իրար այն մասնիկները ամեն ֆայլի, որ մենք ուզում ենք այդ ֆայլից դուրս երևա, մենք export ենք անում։ Այն մասերը, որոնք որ մենք ուզում ենք քաշենք ուրիշ ֆայլից, մենք import ենք անում։ Հետո մենք աշխատացնում ենք webpack-ը, որպեսզի այդ ամենը կպցնի իրար, դարձնի մի հատ ֆայլ որին մենք հղում ենք մեր index.html-ից եւ ահա մեր ծրագիրը ցենց հա, շատ լավ աշխատում է։ Հույսով եմ այսքանը բարձր, հույսով եմ հետաքրքիր էր։ Մենք շուտով կհանդիպենք։ Առաջ